Matterhorn und werden jetzt Richtung äh, Alpnova und dann weiter zum Lift Scalottas fahren, äh, um auf den Pitz Scalottas zu kommen. Na dann, auf geht's! Wir sind jetzt auf dem Piz Scarlottas angekommen und fahren dann äh, demnächst die 42 runter nach Alpnova. sind jetzt äh, hochgefahren von Pedra Grosso äh, zum Alpleros Steinhaus und wir fahren jetzt gemeinsam runter die 62. Ja, wir waren jetzt äh, auf den Piz Pizcalotas, äh, Lavos und Pedra Grossa. Wir fahren jetzt runter die schwarze Piste 68, um dann zur West-Ost-Verbindung äh, rüberzukommen auf die andere Seite äh, des Skigebietes Lenzer Heide. Wir sind jetzt von Heimberg hochgefahren, Weißhornspeed, fahren jetzt runter äh, zum Lift Chamoin, um zum zur Rothornbahn. Rothornbahn zu kommen und dann fahren wir nach ganz oben und fahren von oben runter. Bis dann, ciao. time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break Time staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on hier in Arosa und äh, sind von Kurwalden über Heimberg Ost-West-Verbindung äh, hierher gekommen. Äh, natürlich mit der Urdenbahn, weil ohne die geht es nicht. Time staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Time staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on